Donc ça c'est une ma macérée 3 semaines. J'ai trouvé toujours la phrase assez sympa parce qu'il y a plusieurs significations. Tu as euh, le côté climatique et puis le côté un peu euh, philosophique aussi où euh, il faut accepter, je pense, de voir évoluer les choses. quoi. pourquoi le cheval Un tracteur maintenant ça pèse 3 tonnes. Et là, ben, elle, pèse 700 kg. Au niveau de la précision du travail c'est vraiment autre chose qu'avec le tracteur. Avec le tracteur, euh, si je décaraillonne un hectare, hein, j'ai à peu près 5 euh, ou 6 heures de pioche. Là avec elle, je décaraillonne un hectare à 1 heure, 1 heure et demie de pioche, euh, c'est fini S'il y a un parallèle à faire entre le, cheval et le vin nature, je pense que dans l'approche du cheval, il faut le faire avec beaucoup de sérénité. Et je crois que pendant les vinifs, c'est la même chose. Si tu abordes une vinification, une vendange où tu es stressé, tu es énervé, euh, le, vin va s'en ressentir ou tu vas manquer des phases, tu vas manquer de recul et justement de, sérénité pour euh, bien réfléchir, pour être bien concentré au bon moment et ne pas rater les différentes phases. Euh, on tasse moins les sols, euh, on les laisse plus aérés. Une fois que tu es passé avec un tracteur, tu as, tu labouré, tu fais un certain volume de terre. Avec le même outil, tu le fais traîner par un cheval, et eh le, je trouve que le, volume de terre est plus important. Il y a plus d'oxygène qui est rentré à l'intérieur de ton labour. Je pense que c'est vachement important. Parce que justement, au niveau des bactéries, euh, pas de tassement, pas de vibration, derrière, la, vie du sol, à mon avis, peut, mieux, mieux s'enclencher. cheval d'une tonne, ça fait 16 tonnes de fumier. Et composter, à la fin, ça doit faire 5 ou 6 tonnes. Tu arrives à faire quelque chose de cohérent, quoi, d'économiquement cohérent. Oh, oh, oh, eh. Surtout, ça te réapprend l'humidité Parce qu'au départ, euh, cheval, euh, quand il te dit qu'il n'est pas d'accord, euh, il a sa façon à lui, de le dire. <laughs> On est quand même dans un rapport de, 1 à 10 ou 15, et donc du coup, ben, on n'est rien, rien du tout. Et euh, ça ouvre les yeux, à mon avis, vis-à-vis des, des, choses naturelles. Quoi.